Cómo poner marcadores para no perderse sin maps en menos de un minuto. Primero debes tener el mapa que quieres que tenga el marcador, luego debes agarrar un estandarte del color que quieres que sea el marcador, a continuación puedes hacer este paso opcional de ponerle nombre al estandarte barra marcador. Ahora solo debes colocar el estandarte y darle clic derecho con el mapa, y listo. sirvió me ayudarías mucho suscribiéndote.